Вы знакомы с Джонни Деппом? Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» графа2.ру. И я помогаю людям находить свое предназначение по почерку и раскрывать личностный потенциал, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. А Джонни Депп – это американский киноактер, э, режиссер, музыкант, сценарист и даже продюсер. Все мы его знаем по фильмам «Пираты Карибского моря», э, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Чарли и шоколадная фабрика». Итак, перед нами достаточно интересная картина. Если мы посмотрим с вами на подпись, э, то она достаточно крупная, запутанная и состоит как бы из двух уровней, которые мы с вами можем наблюдать. А, полностью связанная. И вначале она начинается через арку и заканчивается гарпоном. А если же мы посмотрим на пучек, то он очень разнится с этой подписью. Картина достаточно простая, хотя и самобытная. Он уже становится частично связанным. Совершенно простые буквы, совершенно простые элементы. А, сохраняется читабельность. Мы можем с вами очень легко читать то, что видим сейчас здесь. И овалы в буквах открываются сверху. Подводя итоги, что актерская деятельность и публичность а, оказала на Джонни Деппа действительно важное влияние. А, снаружи он транслирует а, достаточно загадочную и необычную личность, очень неординарную, во многом непонятное окружающим некое закрытое превосходство над другими, желание быть на виду, линия поведения у него действительно на показ идет. А, неустойчивость перед какими-либо конфликтными ситуациями также относится именно к данной подписи. А, то есть это человек, который достигает своих целей и выгод своими действиями. А, внутри же он более простой. А, более консервативный, а, с легкостью показывает вещи в привлекательной форме. Он имеет способность принимать новые ощущения, новые вещи и а, достаточно комфортно себя чувствует в социальном аспекте, при контакте, при общении с людьми. Отличная а, вербальная способность, э, то есть э, грамотно подвязанный язык, а, также дают ему бонусов и плюсов, но эти бонусы и плюсы могут доходить уже до болтливости и недержание в себе какой-либо, а, возможно, важной для какого-то человека информации. Сама же подпись, сама же ее помпезность а, я вам скажу так, что чем больше рубрики, тем меньше личности. И наоборот, несостыковки между нашим внутренним и внешним «я» провоцируют наши внутренние конфликты. И э, конфликты в самоидентификации, и в том числе и Джонни Депп, как мы видим, с вами не исключение. А лучше всего, когда подпись максимально соответствует почерку и не имеет большого количества украшений. А, завитков и так далее. А, картину здесь а, существенно улучшила бы, если бы мы сместили с а, двух уровней, во-первых, на один уровень. А, убрали немножко вычурности, убрали бы немножко помпезности. Тогда можно было бы а, разглядеть того самого истинного Джонни Деппа, который живет внутри его. Поверьте, он достаточно креативный и с очень хорошим чувством юмора. Мы это можем увидеть также по, по форме букв его почерка. А, что ж, на этом все. Обязательно пишите в комментариях, а, чей почерк и подпись вы еще хотите разобрать. А, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на мой канал.